Меня зовут Афина Киньопулу. Я живу в Греции и учусь здесь. Я умею разговаривать по-гречески. А, у меня хорошие оценки. Я умею танцевать, хип-хоп, современные, восточные а, и латин. Меня зовут Илья, мне 11 лет. Я живу и учусь в Греции. Я увлекаюсь шахматами, плаванием и играю на пианино. Моя мечта привет, меня зовут Диана Высоцкая, мне 14 лет. Я из Украины, из маленького портового города Николаева, но уже 10 лет проживаю в Греции. Я раньше профессионально занималась бальными танцами и немного теннисом, но сейчас определенным видом спорта не занимаюсь, а просто хожу в фитнес-клуб. Мне нравится читать книги разных жанров, от love story до триллеров. Я предпочитаю поп-музыку, также я люблю играть на фортепиано. Я хожу в русскую школу при посольстве в Греции. Всем привет! Меня зовут Яна Балеха, и мне 14 лет. Я родилась в Греции и учусь в греческой школе. Раньше я профессионально занималась конным спортом, но сейчас просто танцами. В свободное время мне нравится читать книжки, тем более фантастику. Давай. Всем привет! Меня зовут Николета Бурлуцкая. Мне 13 лет. Я родилась, живу и учусь в Греции. Я люблю танцевать читать, и я очень люблю животных. Здравствуйте, меня зовут Ангелики Парсалиду, мне 14 лет. Я родилась в Греции, и <laughs> я живу в Греции и учусь в греческой школе. У меня уже есть первый сертификационный уровень по русскому языку. Я обожаю петь, люблю всех животных, люблю, люблю плавать. У меня я считаю, достаточно много друзей, поэтому я и веселый человек. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Макропулос, мне 11 лет. Я живу и учусь в Греции, в городе Афины. Мое самое любимое занятие – это шахматы. Но я еще люблю играть в баскетбол. Всем привет, меня зовут Афина Стрельцова и мне идет уже 16 год. Учась в школе при посольстве России в Греции, я перешла уже в 11 класс. И здесь, в самой Греции, я нахожусь уже на протяжении 12 лет. Родом я сама из России, из города Новочеркасск. И я занимаюсь эм, Занимаюсь я профессионально бальными танцами, боксом, рисованием. Также предпочитаю игру на пианино и учусь игре на гитаре. А, всем привет, меня зовут э, Таисия Турчининова. Я из России, из города Иркутска. Для меня мой город самый родной, как и моя страна. Живу я в Греции, учусь при посольстве России в Греции. Мои любимые занятия – это рисование, все что угодно – очень обожаю театр. Я играла разные сценки, стрекоза, муравей, все, всякие басни Толстого, Крылова. А, очень обожаю петь, занимаюсь вокалом. А, еще предпочту а, фортепиано. Я просто обожаю на нем играть, и я бы очень хотела себе домой этот инструмент уникальный. И я танцую, как больше всего я это делаю, обижаю. А люблю я Грецию, потому что она очень красивая и для меня как вторая родина, и я ее очень люблю. Здравствуйте, меня зовут Сантониди Марилена. Я пантика, я живу в Греции в Афинах, мне 14 лет. Я люблю танцевать и плавать, у меня много друзей, и еще люблю путешествовать и читать книжки. Спасибо. Я себя не мыслю без России, без ее берез и тополей, без ее невыплаканной синей, без ее заснеженных полей. Без ее работника и бога, человека с опытом левши, без ее Есенина и Блока, без ее пророческой души. Без ее легенд и сказок вещих, горных ветров, горьких, как полынь, без ее преображенных женщин из безвестных золушек в богинь. Без ее железных комиссаров, падающих песни на устах, без ее космических икаров на своих необыкновенных постах. Без, без ее неизмеримой силы, без ее распахнутых морей, Я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей. О, Греция, страна Олимпиад, Гордимся мы и славою твоих побед, И красотой твоей, могучей и прекрасной, Хранительницы дружеских побед. И пусть к тебе дороги нелегки, Они для нас как песня, как судьба, Любовь к тебе у нас так велика, она как пламя в жилах у меня. Эллада – этот дух пройдет через века, хотя стары, но вечно молоды. Эти поля, леса, долины, реки – это пленительная красота. Цветет на радость людям всей планеты. Привет, Артек!